Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa sabbihi ajma'in Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di mana pada hari ini Kita masih sempah hadir di sekolah Kita untuk mengikuti kembali pembelajaran hari ini. Perkenalkan, nama saya Mahmud SDI dari UPT SMP Negeri Empat Pontarambak. Hari ini saya akan membahas materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana baik Baik, saya akan menjelaskan pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab merupakan wahyu dari Allah yang diturunkan kepada para rasul sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia akhirat. Selanjutnya, nama-nama kitab Allah. Pertama, kitab Taurat oleh Nabi Musa. Kedua, kitab Sabur Nabi Daud. Ketiga, kitab Injil Nabi Isa. Keempat, kitab Al-Quran oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab Taurat oleh Nabi Musa salam, Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel sesuai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman janganlah kamu mengambil penolong selain aku Quran surah Al-Isra ayat 2 Yang kedua kitab Zabur Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan zabur kepada Daud. Quran Surah Al-Isra ayat 55 Kitab Sabur atau Mazmur berisi kumpulan atau nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah ketiga, kitab Injil. Kitab in, ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya dan kami iringkan jejak mereka nabi nabi nabi Bani Israel dengan Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Taurat dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil sedang di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu kitab Taurat dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa Quran Surah Al-Ma'idah ayat 46 Selanjutnya kitab Al-Quran Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia bukan hanya untuk bangsa Arab sebagaimana firman Allah yang artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan -Al atau Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam Quran Surah Al-Furqan ayat 1 Selanjutnya dalil nakli tentang kitab-kitab Allah yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 136 yang artinya Katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami Dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail dan anak cucunya Dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa Serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka Dan kami hanya tunduk sepatu kepadanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 136. Selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran Surah An-Nisa ayat 136 Selanjutnya, hikmah beriman terhadap kitab-kitab Allah. A. Meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalah. B. Hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. C. Termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuan dalam kitab suci. D. Menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. E. Terjaganya ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya.